Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Rise Marilah kita bangkit Dah lama tak buat video, I'm back Let's go Danger lurks in this house Try every door Wait what? Oh wow Boleh tutup lampu Right Ah. Uh... Okay, game dah start. Apa sensitivity dia macam... Okay, maybe slow sikit sensitivity. Okay, ni okay. Try every door. Okay, kunci. Aku dapat kunci apa, aku tak tahu. Okay. Door is locked. You need to write key. Wait. Eh, apa dah, apa dah, Bunyi apa tu? Sabar. Sekejap aku buka apa? Oh, kena blok. I see. Dia tak boleh buka. Game dia simple je guys. Lari dan cuba untuk mencari kunci. Okay, boleh cross? Tak boleh. Boleh lari. Tadi tu bunyi apa siap? Kita try uh, floor bawah. Oh. Okay, kita kena naik atas. Aku rasa objektif dia kita kena keluar dari rumah ni. Oh! Boleh tutup lampu, tak faham tu. Kita kena tengok betul-betul. Bunyi apa tu? Okay, boleh buka. Let's go. Assalamualaikum. Okey, tandas tak ada apa-apa. Sangkut. Aku memerlukan kunci. Ni apa tu? Ada bunyi tu. Okey. So tak ada apa-apa guys ni. Atas lagi. Ni paling atas ke? Oh, belah kiri ada ada bunyi tu. Kenapa tak boleh tutup pintu? Cari, mencari. Oh, dalam tandas tak ada apa-apa. Carilah apa benda yang boleh dicari. Kunci ke apa. Okey, tak ada apa-apa. Hai, Allah! Aku dah agak dah. Mesti. Dia akan buat something. Right, tadi bunyi kat atas ni. What the heck? Rumah ni besar gila. Oh ni ni. Tu tu hantu tu. What? Apa tu? Ada tuyul siap. Okay, so far kunci. Yes. Kunci apa tu? Ada tuyul. Aku aku dia lari tadi. Aku macam sibuk sempat. Okey, ni atas lagi ke? Oh. Okey, aku dah sampai kat atas loteng. Right. Tolong! Wih, apa benda tu? Eh? Asal rumah semua terapung? monster kat dunia mana ni guys Kunci Ni kunci balik kot Oh dah boleh keluar dah Baik Maybe Hari ni kita akan ada dua game Tapi aku separate kan Tak hantu tu ada kat situ Lari lu Kejar kejar kejar kejar You die? Wait what? mati Aku lari kot Aku dah tahu kesudahan dia apa Aku tak mati, Guys aku tak mati. Right Sebelah kanan aku ada benda tadi ya. Faham faham faham Dua Tiga Okay Okay, okay. o Job. Aku nak menang juga. Tak boleh lari dia pada kena lari ke mana ni aku tak tahu. Dekat sebelah kanan tadi. dia dia dia. Lari lari lari. Hai! Kau aja ada jump scare last minute pula. Jump scare green screen. Itulah dia guys. Game yang bertajuk Rise. Game pendek. Okay, 2 minit boleh habis kan? So hari ni maybe ada double upload Sebab game ni game pendek Aku tak nak gabungkan Sebab sedap lah kalau siapa nak Apa tengok satu-satu video kan So itulah dia Terima kasih kerana menonton Kalau korang terkejut walaupun sedikit Kasih like Comment di bawah Jangan lupa untuk share juga Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Video sekejap lagi Alright Jumpa lagi Assalamualaikum Dan bye-bye